आप सुन रहे हैं पिंटू कुमार को एक तेरी याद में ऐसे ही म्यूजिकल गाने सुनने के लिए एक तेरी याद को सब्सक्राइब करें पिंटू कुमार पिंटू कुमार पिंटू कुमार शाही नगर उमरगा जिला कन्नौज शाही